Pas besoin de connaître le solfège, remplacé par des couleurs, une satisfaction pour la jeune musicienne, plus à l'aise devant son ordinateur que face au piano, pratiqué depuis un an et demi. Je trouve que c'est plus facile que le piano, parce que le piano c'est plus compliqué de faire, de jouer en même temps de chanter, et là euh, c'est plus facile, c'est presque pareil, c'est c'est toujours pareil les mélodies. Le cerveau de le c'est Michel Brieux. Dans sa start-up d'Esther Technopole, il poursuit ses recherches pour encore améliorer son application et permettre à tous de partager sa passion pour la musique. Le produit va être particulièrement adapté euh, pour tous les publics qui sont un peu euh, handicapés, tout ce qui est euh, ou personnes âgées, etc. Il va être particulièrement adapté pour tous les professeurs des écoles, c'est-à-dire tous les gens qui ont besoin d'animer musicalement des groupes. Voilà, parce qu'en fait, ils ne sont pas instrumentistes, donc ils sont obligés soit de chanter par-dessus un disque, soit de, chanter a cappella, ce qui n'est pas toujours bien. En plus, là, l'avantage, c'est qu'ils vont avoir un support harmonique qui va leur permettre de, de toujours partir sur la même note de parler du bon temps qui est mort et qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts.